どうも織田塾塾長信姫です今日は生徒からこんなユニークな質問があったわサスペンスドラマで犯人が崖まで追い詰められるシーンをよく見かけるけどあの状況になったら諦めて全てを白状するしかないんですか ってね目の付けどころがシャープね誰しも生きていれば一度は刑事に崖まで追い詰められることがあると思うでも諦めるのは早いんじゃないかって私は思うわずぶとく生きるがモットーの私は考えたピンチな状況でも冷静になれば切り抜けられる方法はいくらでもあるってね今日は刑事に崖まで追い詰められた時の対処法をあんたに教えるわそれじゃあ映像を用意したから見ていきましょう おいもう観念したらどうだ私はまだここで捕まるわけにはいかないここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ私は諦めちゃないのさスト2で鍛えた私の奥義でも食らえヨガテレポートヨガ このようにヨガテレポートを左下斜め左下弱中強パンチのコマンドで発動しケージの後ろに回り込みヨガフレームを発動して相手を焼き払えるわでもこれって常日頃から練習していないと繰り出せない技だから常人がすぐに発動するには難しいって弱点があるだからもう少し難易度を下げて誰でも実践できる方法を用意したわ おいもう観念したらどうだ私はまだここで捕まるわけにはいかないここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ私は諦めちゃないのさうこのままで終われるか体持ってくれよ3倍回遊 究極にまで気を高め全身の神経を集中させ自己のリミッターを解除することで海洋圏を発動それにより対岸の崖をも気で引っ張ってくることが可能になるこれは事前に海王様に教えを受けていれば誰でもできるようになるわまずは海王様のもとへ修行しに行きなさいただこれでも難しいって感じる人もいると思うだから最後に一番おすすめの解決法を紹介するわ おいもう観念したらどうだ私はまだここで捕まるわけにはいかないここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ私は諦めちゃないのさ <laughs> こういう時は死んだふりが一番ね死んだふりをすればクマも襲ってこないように人間も襲ってこなくなる 私はふと思ったなんて大きな空なのだろうなんて澄んだ空気なのだろうそれに引き換え私はなんてちっぽけで愚かなのだろうと人を欺き助かったところで本当の意味で幸せになれるのだろうか天国にいる四魔師団に顔向けできるのだろうかいや 違う切り抜けることが正解なんじゃない正直に生きることが本当の正解なんだ刑事さん私間違ってたしっかり反省して正直に生きていこうと思います <laughs> 最初から分かっていたよさあ署に行こう の方に Twitter 小田軍加入リンクいろいろとあるわよあんたも小田軍入りなさいせーのアデュー